Έτσι. Ωραία. Δεν κάνω τίποτα άλλο, ακόμα το κρατάω εκεί, ε, σας σε βλέπω. Λοιπόν, είμαι ο Σαριώτης ο Βασίλης, είμαστε στο κτήμα του Χριστόφορου του Δριτζέλη στην Αγματιά Τρικάλων. Και αφήσουμε λίγο τα πράγματα. Και θα σας δείξω πώς κλαδεύεται ένα δέντρο, αυτό το δέντρο του δεντρίλου καρδιάς που βλέπουμε μπροστά μας. Είναι δευτεροετές, είναι στο δεύτερο χρόνο. Και θα σας δείξουμε τις αδυναμίες αδέματο τι αδυναμίε τη διαμόρφωση που υπάρχουν και τη συμμόρφωση με το κλάδημα που θα γίνει. Ε, θα εφαρμόσουμε πράσινο κλάδιμα, γίνεται τέλος Ιουνίου με Ιουλίου κάθε χρονιά, για να έχουμε τρει μήνες μπροστά μα, ώστε να αναπτυχθεί καλά καινούριο ξύλο από την αρχή. Λοιπόν, έχουμε τρει κεντρικού βραχίουνες στο δέντρο. Το δέντρο εκπομπή σε 40 εκατοστά περίπου. Έχουμε αρκετά πλευρικά κλαδιά, δεδομένου ότι η ποικιλία είναι τσάντλερ πλαγιόκαρπη, και θα ξεκινήσουμε για να διαμορφώσουμε το δέντρο. Βασικά βγάζουμε τα κλαδιά τα οποία πάνε προς το κέντρο του δέντρου για να αφήσουμε να μπαίνει πολύ εύκολα το φως και να ερίζεται. Έπειτα κόβουμε τα λέμαργα κλαδιά. Τα λέμαργα, αυτά που φεύγουν γρήγορα δηλαδή. Αυτά που φεύγουν γρήγορα, που μας μεγαλώνουν πολύ γρήγορα κάθε χρόνο ώστε να κρατήσουμε την καρποφορία όσο πιο χαμηλά μπορούμε για να μαζεύουμε εύκολα, να ψεκάζουμε, γενικά να έχουμε καλύτερου χειρισμού. Βγάζουμε αυτό το λέμαργο στο ύψο των πλάγιων κλαδιών που, έχουν αναπτυχθεί ήδη. Πάμε την κορυφή με το μάτι προς τα έξω για να ανοίξουμε και αυτό το κλαδί και άλλο. Κόψαμε το μεσαίο το δέντρο και πάμε επίσης και το άλλο το κλαδί. Σε καμία περίπτωση εδώ έχουμε δύο κλαδιά ένα πάνω στο άλλο. Θα κόψουμε το, το, κεντρικό, μια που έχουμε στο ύψος κλαδί και το σκιάζει. Σε καμία περίπτωση δεν κόβουμε τα πλάγια τα κλαδιά όπως αυτό, όπως αυτό και τα άλλα, γιατί εκεί θα πάρουμε την παραγωγή. Θα έχω τηλέφωνο. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε παρακάτω σε ένα άλλο δέντρο. Πάτε το.